ఉద్యోగాల విధాన సభాక్షేపు ప్రజ్ఞావంత దళిత సంఘటనల ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಭೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಸಿಎಂ ಆಫೀಸ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೇಕಾಗತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಲವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ವರ್ಗದವರು ಶೋಷಿತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷನ ಬೇರೆ ವರ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಅಖಂಡ ಕೋಲಾರ ಇತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೋಲಾರನ ಬಹಳ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರ್ದೈವ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ మాట్లాడుతూ జైలు శిక్ష మొత్తం మొదలైన దివంగత జన్మలವರು ఆరోగ్య సంఘటనలు ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಾರತರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಇದೇ ಗೃಹ ಆಡಳಿತ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಮೇಲು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕಂಥ ದಿಗ್ಗಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಆದಿಯಾಗಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಮೇಲು ದೇವನಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವೈಮರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಒಂದು ದರ್ಶನ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇವರ ಆರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಎಂ ಅವರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ದಿನದಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಏನು ತಾವು ನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅವರ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಮಾನ ಸಮಾನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಂಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಹುದು ತಪ್ಪನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಮನೆಯವರು ಬಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆಸನಕ್ಕೆ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಜನರ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ದಲಿತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಲಾರದ ಏನು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೆಲೆಗೊಂಡು ನನ್ನ ಭದ್ರತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೆಲುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷಣ సమాజులు వైద్యులు నమ్మన్న జాగ్రత్త ప్రవేశాలు ఉదాహరణ భోగి సమాజ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಸೋದರ ಮಿತ್ರನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಳೆದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಸಮೀಪ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ ಕೇವಲ ಸಮಾಜ ಸಮೀಪ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಅದೇ ಸಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೂರ್ವಾರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೇರಿ ಸಿಎಂ ಆಸ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಗುರುತಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ದಿನ ಏನು ಕೇವಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಿತು ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನನ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೇರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನು ಸಹ ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮ ಸೋದರನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವಿಸುವ ಸಹ ನನಗೆ ಗೌರವ ನಂಬಿಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಉಳಿಸೋದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸೇವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗುರುತಿದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೂ ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಸುಮೋಪವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಸುಮೋಪು ಹುಲ್ಲಿನವರೇ ಜನಭಕ್ತ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಆರ್ ಗೆಲುವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ CM Kumar H D Kumaraswamy ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಪಂಚವತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಂದರು ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಮಿತಿ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಗಳ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಏನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರಣ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಕಲಚೇತನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಯೋಜನೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬ ಕೋಲಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೋಲಾರ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ರೈತ ಮಿತ್ರ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರೈತರ ಮಿತ್ರ ನಾನು ದೇವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಹೆಸರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ మన ప్రభుత్వాలు ఇదే పేరు చామలి గ్రామం ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಅವರು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಸಿಎಂ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಮ್ಮನಪ್ಪ ಆನಂದ ರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ವರ್ಷನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ ಗೌರವ ನಾಯಕರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಲಂಚ ಮುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗೃಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆಸೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರು ಬಂದಿದೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಬೇಕು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಬರೀ ಕೇವಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂ ಎಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಪದವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಉಳಿದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಗಣ್ಯರ ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಊಟ ಕೂಡ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೈ ಧನ್ಯವಾದಗಳು